Dobra večer svima. Ja ću uglavnom čitati jer sam se zato pripremio. Iako objavljena prije četiri godine knjiga Bajboška i vetrinska tragedija povesničara Florijana Tomasa Rulica zbog svjedočenja o strašnim zločinima i zbivanjima u svibnju 1945. u Koruškoj i dalje je zanimljiva svima koji žele nešto više saznati o toj više struko najvećoj tragediji hrvatskog naroda u njegovoj povijesti, ali i slovenskog naroda i drugih. Naslovljena knjiga sa 320 stranica sadržano je podijeljena u 11 cijelina poglavlja. Među proslovima čuli smo ovdje, petorica su poznatih e, diplomata, povjesničara, e, istraživača, masovnih grobišta u Sloveniji, eh, a tu je i pregovor autora knjige Rulica koji je, kako sam svjedoči, još kao dijete prisluškivao pripovjedanja o drugom svjetskom ratu i poraću, pa i o borbama koje su na, nakon službene njemačke kapitulacije 8. svibnja 1945. na području Koruške vođene između oružanih izbjegličkih skupina slovenskih domobrana, četnika i pripadnika HOSA, tako je autor naziva, Jugoslavenske armije, podsjetio je na ratna i poradna iskustva u obitelji i rodbini, spoznaje do koji je dolazio u razgovorima s bivšim partizanima i žrtvama nacionalsocijalističke vladavine u Koruškoj, u uvodnom dijelu podsjetio na neobjektivno heroiziranje antifašističke partizanske borbe u socijalističkoj Jugoslaviji i na masovne zločine počinjene u Kočarskom rogu i u Tehariju nad pripadnicima slovenske domobranske vojske te nad hrvatskim srpskim izbjeglicama. Podsjetio je na Blajbur, odnosno Blajbušku tragediju kao sinonim komunističkih zločina nad Hrvatima na području diljem Jugoslavije i vetrinje, Viktrink, odnosno vetrinsku tragediju, sinonim komunističkih zločina 1945. godine nad Slovencima, podsjetio i na brojne i na procjene brojnosti hrvatskih žrtava u Blajbuškom području i na neobjektivan odnos u Austriji prema iskazivanju kulture sjećana na polju pred Bajburgom. Autoru su se kao središnja nametnula pitanja jesu li se u Korošku odigrale završne borbe opkoljavanja protivnika, to je citat, ili se radilo o borbama izbjeglica kako bi se domogli područja pod britanskom kontrolom. Podsjetio je na stanje u austrijskoj literaturi i izvorima, na stanje u znanstvenim istraživanjima, te naglasio da mu je glavni cilj istražiti smjerove bijega svi ugroženi pred jugoslavenskim komunistima u sivnju 1945. u Korušku pod britanskim nadzorom. Potom je autor prikazao putove bijega u Korušku pred zločinima Jugoslavenske armije i novo uspostavljane komunističke vlasti preko prijevoja Ljubelj, Karavanke, kroz Rožnu dolinu Rozental i dalje u Vetrine, Viktrin, kroz dolnu Meže prema plegovu Pliberku, preko Kamniški Alpi, Štajner Alpe, Podilu Janta prikazao je postrube koje se povlačile navedenim smjerovima njemačke oružane formacije, postrojbe HOSA, slovensko domobranstvo, razne četničke formacije i rusku oslobodilačku armiju. Također prikazao i četiri jugoslavenske armije koje su imale zadaću zaustaviti izbjegličke kolone prema Koruškoj i smjer njihova kretanja. U trećem dijelu knjige autor je prikazao kapitulaciju Kraljevine Jugoslavije i okupaciju pojedinih njeznih područja, razvoj komunističke borbe od partizanskih odreda do Jugoslavenske armije, protukomunističke vojne formacije, nezavisnu državu Hrvatsku i njezine oružane snage, četničke grupacije, podvojno slovenskog naroda između Titovi crvenih partizana i bijele garde, slovenskih domobrana koji su u zadnjim danima rata kad se natalo uz pomoć zapadnih saveznika uspostaviti nezavisnu slovensku državu proglašeni, slovenskom narodnom vojskom. Posebno su prikazani smjerovi povlačenja svi koji su se više osjećali koji su sve više osjećali ugroženost Jugoslavenske armije i komunističke vlasti kako se bližio kraj rata. Prvo, kroz tunel Prijevolja Ljubelj koji su bježali Slovenci, Nijemci, Srbe, Hrvati, Rusi, te dosta civila, staraca, žena i djece, među kojima je bio i poznati ljubljanski biskup Gregor Rožman sa svećenicima u automobilima, na teretnim vozinama, kunjskim i volovskim zapregama, natovarenih odjećom, posteljinom, priborom za domaćinstvo, poljoprivrednim strojevima i stokom privezanom za vozila, a bijeg su utržavale česte borbe s partizanima koji su uspostavili svoje blokade u Rožnoj dolini, Rozentalu i preuzimanje tamošnjega Dravskog mosta, a u stopu je izbjeglice slijedila 29. Hercegovačka brigada iz 4. Jugoslavenske armije. Otpor su osobito pružale antikomunističke postrojbe, kako autor naziva postrojbe HOSA, Slovenske narodne vojske i četničke skupine dok su njemačke postrojbe u većini nakon pravašenja 8. svibnja njemačke kapitulacije odlagale oružje i predavale se. Oružane sukobe i zarobljavanja raznih vojnih postrojbi civila u svibnju 1945. te odvođenja u lovor na Vetinskom polju autor opisuje s dosta svjedočenja preživjeli sudionika i svjedoka tih zbivanja. Posebno su prikazane borbe slovenskog domobranstva 10. svibnja za ferlaha iz kojega su partizani potisnuti. Slovenski su domobrani Ferlak držali do uveče 13. svibnja kad su stigli na Vetrinsko polje. Na isti način služe se pisani svjedočenjima i dokumentima autor je prikazao i drugi smije provlačenja kroz dolnu meže prema Blajbogu, podsjeća na prilike i okolnosti kojima se našla velika hrvatska izbjeglička kolona po britanskom procjeni 500.000 civila i 200.000 tisuća pripadnika oružanih snaga, 11. svibnja pred gradom govori o tamošnjim pregovorima o slobodnom prolazu prema Korošku, o teškim oružanim borbama, mnoštvu mrtvi ranjeni te proboju dolno meže prema Blajburgu opisao je dolazak Hrvatske izbjeliče kolona i njezin smještaj na polju pred Majburgom, prikazao i ubicirao smještaj britanskog zapovjedništva u Bleguškom području u Hrustu i zapovjedništva partizanskih snaga na imanju cigle, te prikazao je tijek pregovora predstavnika hos s britanskim zapovjednikom generalom Scottom i s predstavnicom Jugoslavenske armije u Blajduškom dvorcu predaju i zarobljavanje velikoga mnoštva vojnih civilnih izbjeglica pred snagama Jugoslavenske armije, partizansko zlostavljanje i ubijanje izbjeglica u Bajbuškom području. Autor, pozivaju se na svjedočenja, navodi brojnost mrtvi u tisućama i iznosi mišljenje da su mrtvi u noći iza toga, to je citar teretnim vozilima prevezeni u Mežišku dolinu zaključio na osnovi različitih izjava neposrednih svjedoka o ubojstvima na Blagoškom polju, naročito se istaknuli srpski basteni srpski partizani Treće Jugoslavenske armije, koji su se bojali da bi njihovi neprijatelji mogli pobići na zapad i nisu znali što bi se moglo dogoditi nakon toga. Zbog toga su svim silama pokušavali koliko god moguće izbjeglica otkoliti, zarobiti ili uništiti, zaključuje autor prekazujući treći smjer bijega preko Kamniški Alpi prema Velikovcu, na važnoj prometnici preko Drave koji su u početku svibnja zauzele partizanske snage, autor je podsjetio na tamošnji dolazak iza 7. svibnja Hrvatske oružanih snaga i borbe s partizanskim snagama. U boru protiv partizana uključuju se i tamošnji pripadnici Ukrajinske 14. SS divizije Galicije. Bilo je dosta poginuli ranjeni, ceste su bile zakrčene oružje, streljivo, napuštenim automobilima i konjima, polja da livada izgažene, rukavane vozilima ili popašene, navodi autor. Ta je skupina 13. svibnja predala se u mjestu Galicija britanskim snagama i odvedeni su u logor Sand kraj Grafenštajna. Autor Rulic pozabavio se borbama i nakon 15. svibnja na Dravi, koja je u tim ratnim ima s visokim vodostajem postala skoda razgraničenje između britanskih i jugoslavenskih snaga. Da bi onemogućila Hrvatima prijelaz na sjever, britanske su snage srušile prijelaze preko rijeka Drave i Krke. Na osnovi britanskih dokumenata i svjedočenja i svjedočenja svjedoka autor navodi da se između Haushofa i Wildensteina nalazilo prilike 35 tisuća naoružanih Hrvata koji se nisu htjeli predati partizanima, a k njima je pridošlo još oko 13 tisuća četnika. U večernjim satima 17. svibnja jedan dio Hrvata i Srba prihvatili su britansko zarobljeništvo, a ostali su se i dalje ostavljali oružjem zarobljavanju. Neki su se održali do 22. svibnja, i kad se predali pripadnicima Jugoslavenske armije, bili su zadržani u tamošnji napuštenim radionicama, tamo u samostalskom vrtu u Everdorfu do prisilnog odvođenja, citiram, uz udarce i pogledne uzvike mladih partizana, kako svjedoči britanski izvor u jugoslavensko zarobljeništvo. Peto poglavlje prikazuje sabirne logore za slovenske izbjeglice na Vetrinskom polju, za hrvatske izbjeglice u Grafensteinu i Krupendorfu. Svakodnevni život u tim logorima, pregovore britanskih i jugoslavenskih predstavnika 15., 19. i 20. svibnja u Klagenfurtu o povratku izbjeglica jugoslavenskih vlastima presudnu ulogu o tom pitanju Harolda Makmilana, političkog savjetnja glavnog zapovjednika savjetnih snaga sredozemlja feldmašala Harolda Aleksandera, te prisilnu repatriaciju Hrvata između 18. i 24. svibnja, Srba, Crnogoraca i Slovenaca između 24. svibnja i 31. svibnja. Potom su prikazana stratišta i masovne grobnice, mjesta nasilja i sjećana, na austrijskom državnom teritoriju, stratišta i grobišta na području Blajburga, za razliku od prijašnjih saznanja o brojnosti žrtava na polju pred Blajburgom, kad se navodilo da je na mjestu predaje nađen 16, 23 ili 40 tijela žrtava, Rulicovo istraživanje pokazuje da je broj tih žrtava znatno veći, Ukazuje se na tamošnje masovne grobice i navodi se podatak o stotinu prevezenih žrtava na području Jugoslavije u susjednu dolnu Meže u mjestu Leše. Dalje, je autor prikazao stratište grobišta u Podjuni, Jauntalu, stratišta i grobišta na području općine Željezna kapela na prostoru Velkovca, masovno grobište Glajnah, gdje su pokupane poubijane slovenske izbjeglice u području isto partizanske žrtve na području općine Ketman Sudorf kod Ferlaha, te masovne grobnice u Sloveniji i Hrvatskoj, masovnu grobnicu Leše u Koroškoj, austrijskim žrtvama partizanskog nasilja, titovim partizanima, o Titovim partizanima u službi revolucije, obaveštojnoj službi OZNI, elitnoj postrojbi za sigurnost Knoja, revolucionarnoj komunističkoj ubilačkoj službi, teroru vozne Udbe u Austriji nakon svibnja 1945. Zatim o teroru nad jugoslavenskim migrantima, o konzervativno nastrojnom slovenskom manjini u Koraškoj, teroru i ubojstvima onih koji su skrbili o grobovima masovnih žrtava i čuvanju uspomena nad masovnim žrtvama, stratištima i grobištima. Uglavnom, autor Rulic, kako se može zaključiti iz izloženoga, nastoja je prikazati sve strahote koje su hrvatske, slovenske, srpske, crnogorske i druge izbjeglice pred komunističkim terorom doživjele u Koruškoj, bilo da se stavili pod zaštitu britanskih snaga, ili su li zarobile snage Jugoslavenske armije. Sve prikazano zasniva se na građe raznih upravnih i civilnih arhiva, na kroničarskim zapisima, britanskim dokumentima i svjedočenjima preživeli sudionika ili svjedoka navedenih zbivanja 1945. u Gorlikoj. U zaključnom dijelu knjige autor je upozorio na različite procjene različite ocjene o borbi u Koruškoj. Za jugoslovensku historiografiju bila je to velika završnica rata jugoslavenske armije u Koruškoj, u kojoj je neprijatelj zarobljen i uništen. Autor naglašava da je vođeno više bitaka u povlačenju izbjegličkih kolona na i slovenskoj granici. Borbe i pokolj izbjeglica u Korškoj trajali su sve do 19. odnosno 23. svibnja do povlačenja Jugoslavenske vojske sa austrijskog državnog teritorija. Upozorio je i na jako oprečne ocjene koje se iznose u procjenama brojnosti izbjeglica i o, i o poubijanim i stradalim vrlo teško završenim ratnim operacijama u svibnju 1945. na austrijsko-jugoslavenskoj granici. O ozbiljnosti rada čemu je i kolega Sunić upozorio, svjedoči 1207 bilježaka o radovima i drugim informacijama kojima se služio u radu. Veći broj relevantnih fotografija i crteža koji s mnogim drugim nam manje poznatim podacima što, kada i gdje se nešto dogodilo, pridonose općoj spoznaji problematike prikazane u knjizi. Autor čestitam, a vama svima knjigu preporučujem. Hvala. Hvala dr. Vijatović. E, sve ću zamoliti autora knjige i predavanja, e, profesora doktora Rulica,